大家好，今天我们来谈论第十九个技巧，只是用臀部坐着，没有脚或手的支持，只是用臀部坐着，突然间归于中心。这个技巧被道家使用了好几个世纪，这是一个很棒的技巧，也是最容易的技巧之一。试试看，没有脚或手的支持。 只是用臀部坐着，突然间归于中心，要怎么做呢？我们需要两样东西。首先，一个非常敏感的身体，那是我们所没有的。我们的身体是死的，它只是一个必须被携带的重担，不敏感。首先，我们必须使我们的身体变敏感。 否则，这个技巧就无法发挥它的作用。所以，我们要先知道一些关于如何使用身体变敏感的事，尤其是臀部，因为通常我们的臀部是我们身体里面最敏感的部位，它们必须如此，因为我们整天都用臀部坐着。如果它们太敏感， 它将会变得很困难，所以我们的臀部是不敏感的，它们需要如此，就好像脚底一样，它们也是不敏感的。持续的坐在它们上面，从来不会觉得我们是坐在臀部上面。我们在之前曾经有这样的感觉吗？现在我们可以感觉我们坐在臀部上面，但是。 我们从来没有感觉到它，我们一生都坐在臀部上面，但是从来没有觉知到它们的功能就是不能太敏感。首先，我们必须使它们变敏感。这种方法可以用我们身体的任何部位，然后身体就会变得敏感。坐在椅子上，放松。 闭起眼睛，感觉左手或者是右手，任何一只手都可以。感觉左手，忘掉整个身体，只是感觉左手。我们越是去感觉它，左手就会变得越沉重。继续感觉左手，然后忘掉整个身体，只是继续感觉左手，就好像。 我们只是左手，那只手将会变得越来越沉重，越来越沉重。它继续变得沉重，继续感觉它变得沉重，然后试着去感觉我们的手有什么事情发生。不论那个感觉是什么，都将它记下来。任何感觉，任何抽动，任何轻微的移动。 在头脑里面记下来说，有这样的事情发生，然后每天这样做至少三个星期，在一天里面的任何时间做它十分钟或十五分钟，就只是感觉左手，忘掉整个身体。当我们用手来尝试已经成功，接下来就尝试臀部，试看看闭起眼睛。 感觉就只有两个臀部存在，我们不复存在，让我们的整个意识都进入到臀部，它并不困难。如果尝试，它是很棒的。来到身体那个活生生的感觉，本身就是很喜乐的。然后，当我们可以感觉到臀部，而且它们可以变得非常敏感。 当我们能够感觉任何发生在它里面的事，一个轻微的移动，一个轻微的疼痛，或任何事，那么我们就可以观察，而且可以知道。那么我们的意识就跟臀部连接了。躺在床上，忘忘掉整个身体，只是记住只有两个臀部，感觉那个碰触。 床单，那个凉凉的感觉，或是慢慢变温暖的感觉，感觉它躺在我们的浴缸里，忘掉身体，只是记住臀部感觉，用臀部靠住墙壁站着，感觉那个墙壁冷，跟我们的爱人，或是先生，或是太太站在一起，臀部对臀部。 从臀部来感觉对方，这只是创造出臀部，将他们带到一个他们可以开始感觉的情况。用佛陀的莲花坐姿也可以，或者完美坐姿也可以，或是任何一般的坐姿都可以。但是最好不要使用我们的双手，只是用臀部坐着。然后要怎么做呢？只是闭上眼睛。 感觉臀部碰到、碰触到地面，因为臀部已经变得很敏感，我们将会感觉有一边的臀部碰触比较多，往一边的臀部靠，另外一边的臀部就会碰触的比较少。继续从一边移到另外一边，然后渐渐的就会达到平衡。平衡意味着。 我们的两个臀部所感觉的、到的是一样的。我们落在两个臀部上面的重量是完全一样的。当我们的臀部很敏感，这就不是难事。我们可以感觉到，一旦两个臀部都很平衡，突然间归于中心，有了那个平衡，我们就会被丢到肚脐的中心。 我们的内在将会归于中心，我们将会忘忘掉臀部，将会忘掉身体，我们将会被丢到内在的中心。其实中心并不重要，归于中心才是重要的。不论它是发生在心，或是发生在头，或是发生在臀部，或任何地方都可以。 我们曾经看过诸佛的坐姿，我们也许不会去想象托说他们是在平衡他们的臀部。到庙里去看马哈维维亚的坐姿，佛陀的坐姿，我们也许从来不会去想象说这个坐姿只是在平衡臀部。它的确是，当没有不平衡，突然间，那个平衡。 就会使我们归于中心。今天这个技巧就分享到此。